それでは正解入ります彼を天生構えスイ夢破れて国家ある我が教え誰か受け継がん今こそ我が教え誰か受け継がん 出羽の国先人画領が目覚めた大地古に抱いた歌方の夢果てしなき空熱き思い我果たさんと胸に出抱くよっくりしたはっ 人君主の教えを胸に目指す世界の桃源郷神は心躍らせる豊穣なる国夢民とす 上天元唯我独創悪なき野望気宇壮大に奇策中央氷天同地奇想天外群王表蔵せい 一筋の光東安の喧騒にかき消され果たせぬ夢常こしえの祈り家業として宮高の地天に昇る 本無双の誉れも高く今もふるさとの誇りの国先人画領今こそかの教え誰か受け継が皆さんにありがとうございました はい、声優会の皆様でした。本部集計ですと今回19回目の参加でして来月来年は20年目の記念の年となりそうですねありがとうございますはい今後ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい声優会の皆様でした